What's up mga kinseres? Ang akortin challenge ngayon ay Spin the Battle Throw the Egg Challenge. Nandyan sila. Let's start the challenge. Ang challenge nito mga kinseres ay Throw the Egg Challenge. Ipaikot yung battle. Yan. A few moments later. Ay, dali, dali. Ulat lang. Alin mo, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, Atay niya! Yung kain ko, wala ko, nakatawa magugugit. Oo, kain ko, wala ko sigro. Kaniya, Ah! Ah! Ah! Ah! Halo yakin. Tengah tengah tengah. Melikum jangan mungkin. Melikum jauh muntah. Tengah tengah. Uy nak sokut dah. Tengah Kecil Buat mana? Ya mana? Ya. Sharon! Piring yapon. Last tulo. Ako ang tormentate. Ito Wala, wala, wala, wala. Silak, silak, silak. Ikaw, G! Wala! Lingaw! Lingaw, oy! Sige! Dahil na po tiro daw, G! Tục và lỗ tụn à Tại sao nó lần Tên này lang Ay, dito na So guys, nasa to Tara nga Sige na, Dea Ala, ôi nga yun, Dea Uy Uy ôi, ôi, Uy, tira ôi mga Daw, daw, daw Hah? Usap dong, usap. Usap, usap. LT. mo. Wala pa gani.